Kio estas ili? Ili estas hundoi. Kio estas ili? Ili estas nuboi. Kio estas ili? Ili estas fishoi. Kio estas ili? Ili estas floroi. Kio estas ili? Ili estas porkoi. Kio estas ili? Ili estas homoi. Kio estas ili? Ili estas shafoi. Kio estas ili? Ili estas autoi. Cio estas ili? Ili estas fructoi.